<laughs> Moin, da sind wir wieder auf dem Überlebenskunstfestival. Da das Festival so vielseitig war, werde ich euch heute noch ein paar weitere Seiten zeigen. Es gab nämlich neben den Ausstellungen auch noch Konferenzen. In diesen Konferenzen wurde diskutiert und erzählt, wie Nachhaltigkeit an verschiedenen Orten auf der Welt aussieht. Dabei war auch selbst diese Veranstaltung wieder ressourcenschonend. Man hat nämlich auf Flüge verzichtet. Damit wir aber trotzdem auf die ganzen Erfahrungen und das Wissen auf der ganzen Welt zurückgreifen können, wurden Live-Videoübertragungen nach Indien, Afrika und nach Sao Paulo in Südamerika eingerichtet. Und jetzt konnte zu jedem Thema auch jeder dieser Standorte mitreden. Und man hat sehr interessante Eindrücke bekommen, wie verschiedene Fragen auf der Welt aufgenommen werden. Jetzt konnten die Menschen vor Ort auch die von ihnen gedrehten Videos zeigen oder auf die Bühne kommen oder vom Publikum aus Fragen an die anderen Standorte stellen. Ich habe am Ende zum Beispiel die Chance genutzt um ein paar Fragen an die Leute in Sao Paulo zu stellen. Ich konnte meine Frage in Deutsch stellen, weil es an jedem Standort Übersetzer für die anderen Sprachen gab. Ich concordo plenamente com o que foi dito. Ein konkretes Thema, das in Deutschland vorgetragen wurde, waren Megastädte und wie man sie nachhaltig gestalten kann. Megastädte sind groß. Größe bedeutet aber auch, dass diese großen Städte oft mit gewaltigen ähm, Umweltproblemen zu kämpfen haben. Ja, nehmen wir das Beispiel von ähm, Mexiko-Stadt, aber auch Beijing. Das sind Städte, die die Liste der am meisten ähm, verschmutzten Städte, luftverschmutzten Städte anführen. Neben Workshops, Ausstellungen und Konferenzen gab es aber auch noch Exkursionen. Eine davon war Power the City in einem Kreuzberger Fitnessstudio. Äh, das Projekt Power the City, die Stromaktivisten, ist ein Projekt der Projektgruppe Reinigungsgesellschaft. Äh, mit diesem Projekt verbinden wir eine Stromeinspeisung, äh, von wo wir drauf gerade fahren. Das sind vier modifizierte Spinning Bikes. Die wurden im Fitnessstudio seit April modifiziert und wie wir sehen kann an der grünen Lampe, äh, wird hier Strom direkt in das Stadtnetz eingespeist. Wir haben hier mit äh, Komponenten gearbeitet aus, der, ähm, aus dem Bereich erneuerbarer Energien. Also hier sieht man einen Generator, das ist ein Windkraftgenerator, mit dem dann der Strom äh, erzeugt wird. Da drüben sehen wir so Wechselrichter, da entsteht also Wechselstrom. Und dahinter verbirgt sich dann die weite Welt des Energienetzes, in die dann der produzierte Strom auch fließt. Also wir sind ja jetzt gerade recht langsam, das heißt wir sind wahrscheinlich so ein bisschen unter 100 Watt. Wenn wir also hier eine Stunde uns abstrampeln, bis 100 Wattstunden. Damit könnte man zwei PCs zum Beispiel laufen lassen. Also das ist nicht so viel. Ähm, wir finden es aber auch ganz wichtig, dass man so eine, so eine, eigene Beziehung aufbaut zum Strom, indem man halt wirklich auch messbar sieht, äh, bei wie viel Anstrengung so und so viel Strom rauskommt. Und natürlich auch das Bewusstsein, also dass eben nicht nur der große Stromkonzern äh, Strom für Stromproduktion verantwortlich ist, sondern dass eigentlich jeder äh, mit seiner eigenen zum Beispiel Muskelkraft äh, zum Erzeuger werden kann. Um die physikalisch etwas komplexeren Zusammenhänge bei der Stromproduktion und beim Verbrauch etwas anschaulicher darzustellen, verwendet man oft das Symbol des Stromsees. Man kann es sich nämlich so vorstellen, dass alle Erzeuger einfach in einen See einspeisen und die Verbraucher aus dem gleichen See beziehen. Man kann dabei nicht genau nachvollziehen, welche Wege der Strom nimmt. Aber eins ist ganz wichtig. Erzeugung und Verbrauch müssen immer genau übereinstimmen. Das heißt, wenn Muskelstrom ins Netz eingespeist wird, muss ein anderer Erzeuger die Produktion herunterfahren. Und da im Moment alle anderen erneuerbaren Energieerzeuger Vorrang haben vor den fossilen Erzeugern, haben wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien im Netz sozusagen halt auch mehr damit ähm, eine neue äh, eine Diskussion beitragen dazu, wie, was man eigentlich unter erneuerbaren Energien versteht. Und es gibt zum Beispiel auch keine äh, tariflichen Rahmenbedingungen für erzeugten Muskelstrom. Sportverein. Am Samstag hatte ich dann die Möglichkeit, die Fahrraddisco beim Aufbau zu beobachten. Die von den fünf Fahrrädern erzeugte Elektrizität könnte zwar nicht die ganzen Lautsprecher mit Strom versorgen, aber hier konnte man sehen, dass es wenigstens für die Geräte auf dem DJ-Pult reicht. Das Überlebenskunstfestival hat mir gezeigt, dass Kunst nachhaltig sein kann, aber dass nachhaltig Leben eigentlich keine Kunst ist. Come a little closer, so far.